Hər kəsə salam, mən Cavid, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə yeni video ilə qarşınızdayım. E, dostlar, axşamdır, həqiqətən çox yorulmuşam. Bugün də ağır gün idi. E, və sizlərə bugün Newit haqqda yenidən, e, artıq Newit də üçüncü videomuzdur. E, bundan qabaq çəkimlərimiz olmuşdu. E, dostlar, bildiyiniz kimi. E, indi isə mən keçmə 200 rubl yeni atdım sayta. E, Görək, nairəvilik, ikiyüzlü bunlar fikir verdim. E, editləyərkən videolarımızı çox, e, yəni qısa danışıram. Qısa bir taktikdən danışmaq istəyirəm bu gün. Dostlar, 50 59 65 e, şey 69 75 79 90 düzdür? E, bu formada gedir taktikim mənim. 50 e, menş boş həminki anda ürəyinizdən keçənə baxır hansını e, qoymağınız mənim o et amma 9-larda bolşa basıram, 5-lərdə e, menşə basıram. 9-lar ucuzanda bəlkə, e, daha doğrusu ucuzanda, e, yəni menşə basmışamsa, bəzən bolşa basıram, bolşa basmışamsa, bəzən menşə basıram, əgər ucuzanda. Amma e, elə də olur eyni öz e, menş isə menşə, yəni indi görəcəksiniz özünüz. Bir dənə bir period keçə, sonra istəyirəm videonu sürətləndirmək. Çünki o so, yəni heç bir şey danışmadan e, olmaz. İndi 50 50 ilə başlayaq. Bolş menş menş. Uzdur. Uzmalıyıq. Menş uddu bir anlıq e, video girdi. Yenə isə e, gördüyünüz kimi uddu 59 bolş Şöndə yenə 65 menş. Gördüyünüz kimi hələlikdir. 69 boluş 75 menş. Misal üçün 5 ilə boluşa basaq. Hə. Oldu. 79 boluş. İndi 5 ilə menşə basaq. Ay, e, bolşa basmalı idim əslində. Nəysə. 20 tutaq ki. Menş, haha. 90 Boş. 50-yə meş basmışdım. İndi boş basıram. Bəli. 59 boş. Qəşəng. 10 bastıq düzlüğü üçün. Əla. 75 Bu formadadır period. İndi bu periodu qutardı. 2 dəfə getdikdə tutaq ki, e, lap bir dənə deyim, bax, misal üçün, borç görək olacaqmı dostlar. Bir dəfə menşə bastıq 50-də, bir dəfə borç, indi menşə, hə, gördünüz kimi oldu. 59. Pozmasaz əl olur. 30-dur. Əla, əla, əla, qəşək tutduq. Qəşək tutduq. İşte uduzdu, əla tutdu. Qorxdum, elə bildim 100 rubl vurmuşam. Çarıxıb. Həqiqi qorxdum. Əla. 69 borç 75 menş İndi menşin özünə baxmaq istəyirəm hə 79 borç uduzma aha necə boy indi bir dənə də bu periodu göstərib videonu çox uzun eləmək istəmirəm e, misal üçün 6, e, 30 e, üzr istəyirəm dəqiqə 66.66 Ormenç Aha tutaq ki bunu 2-yə böl tap 2 3 Aha, qəşək, əla, əla, əla. Uddu 77 70 aha, belə gördüyünüz kimi 90 link periodlarımız bu formadadır dostlar indi özünüz də e, görürsüz e, sonra tutaq ki e, 30 ilə də oynadığım olur bu udzur çox dirəşir 10 ilə oynadığım olur birinci videomuzda göstərmişdim bunu tövsiyə etmirəm Bunlar riskli idi hamısı. İndi isə dostlar sürətləndirilmiş versiyaya keçirik. Görə 299 eləyib, maksimum 500 eləyib çəkmək istəyirəm. Görək videomuza qismət olurmu? Dostlar, e, gördüyünüz kimi 570 oldu, 500 deyirdik. Burada çarx döndürülənə 59-da e, bəlkə sizə olan görə bilməyəcək. Nə oldu? 59-da 10 qoydu, 1 qoydum uduzdu, 10 qoydum uduzdu, 50 qoydum uduzdu və axırda maksı bastım. Max bastım və 566 oldu. Yəni risk aldım və gördüyünüz kimi bu formada 570 oldu. Risk oyunudur bu, bunu unutmayın və heç vaxt üzüləcəyiniz miqdarlar qoymayın. Ə, e, uzatmaq istəmirəm videomuzu. Aşağıdan videomuza like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir daha deyirəm, kanalımıza abunə olun ki, gələcək çəkilişlərdən xəbəriniz olsun. Sağ olun, salamat qalın. Xudahafiz.